okola kyamannyo gwe omulungi nateera ali ku mukutu guno weebale nnyo weebalire eddala nyongera ebabuuzaako nebebaza emirimu gye mutusizzaako engalo olunaku olwaleero genda maaso osharinge olikinge ateera osubscribinge twongere eddala nateera okuweereza ennaku zino ah, embeera ya evrin lagu abasinga mugimanyi era muzze nga mugiwulira gyalimu n'okusinziira ngaobulamu bwe buli e, eh, evrin lagu akyalwanagana n'ekirwadde ekya ensigo wamu n'omutima byebisinga omuchallenginga bie, n'okuba nga yomazeeko emirembe mbeebaza nnyo abatodde kye mutodde ne muba nga ate muyina kyemugasse ku bulamu bwe okumujjanjaba okumuliisa n'okumulabirira okuba nga ate era mukama akyamusobozesezza okubeera mu buno obudde so nno newankubadde era embeera ya ekyetaagisiza ddala obuyambi obuwera okussaako n'essaala ez'amaanyi okulaba nga agenda mu maaso n'okutereera Ah, abadde muyimbi era yali muyimbi w'amaanyi mu music we wa love abasinga kwe mwamumanyira e, eh, nakati nyimba ze zikyakolera abantu abasinga ah, ebikyagenda uh, maaso mawulire ku nsonga ya erin lagu yensonga yenyumba ensonga eh, yennyumba ebadde zimbirwa ng'ennyumba eno eri sayidi z'ebujuuko eh, ennyumba eno eri mu mbeera ki era etuuseewa so mu bumpimpi tugenda kuba tufuna omu ku bajjanjaba mwanamuwala evrin lagu asobole okuba nga atuwa infomationi eno eri ku yennyumba okussaako n'obulamu bwa evrin lagu buyimiridde butya era essaawa zino mbeera ki gyalimu ah, twawulirako emabegakaawo nti agenda kuba shiftinga ava esaidi zaba neza nawaali abe ngaate agenda ebuziga mu nyumba agende sorry abe ngaate agenda ebujuuko mu nyumba abantu gye bamuzimbidde so twagala tukifolowing tulabe kituuseewa era kiyimiridde kiteye sente zimubanga mumuweereza biki ebirala byezongera okuba nga ate biyamba ku evrin lago ah, waliwo n'ekyali kiruluma mu lugambo ate era mawulire ku nsonga y'emmotoka nti baali bamuwa emmotoka eh, nakyo tugenda kubatwongera okukinoonyerezaako n'okukikakasaako tube nga ate tukuwa information eri crucial ate era eri final ah, emboozi eno girindirire ku mukutu guno nga tutambula n'omu ku bajjanja ba evrin lagu era mu maaso kaawo tugenda kuba tumufuna ojja kuba nga onotifayingibwa nga tumaze okufuna nate era information naatunyonyola embeera eki gyalimu essaawa zino tulabe ku kyennyumba gye bamuzimbidde oba oliawo tujja kuba tutuukako ne ku ennyumba enyininyini weeri tulabe eri mu mbeera kyefaanana etya ne evrin lagu mukama nga atwadde omukisa ogumufuna tujja kubanga tumufuna naye nga mwebale nnyo abakola kye mukola okulaba nga obulamu bw'omukyalo nomubulwanirira eh, asobole okuba nga ate era abeerawo nnyo nnyo nnyini ddala ah, alindirira emboozi eyo mu bujjuvu tova ku mukutu